子大概就是不用搜寻了，应该可以搜寻 apk 点 tw 哈，这里面好像蛮多付费的吗？都有啦哈，那要要要申请账号吗？哦，所以你只要申请账号进入那个论坛，应该会有蛮多人丢一些免费的 apk 可以你使用这样子，哎。 回到网址那一页，看这上面。嗯，老师你现在很简单哦，这个画面如果广播给你，就把它截图就好那你现在没有广播给你，还是建议大家用搜寻就可以了，用 Google 搜寻 APK 点 TW 就可以来到这个论坛啊。 不不什么的那个，我跟你讲那个那个城市在板子里面不能用，我试过了，在前一款的不能用，新款我不知道，因为我的电脑都有装那一个，那有时候我要发网址发讯息给孩子哦，我试过，这一台哎前一版绿色那一版不能装，啊这一版回去再测测看，嘿，是，其实我是建议我们如果有一办法的话，建立一个小小的。 社群还是什么？然后大家收集到免费的一些好用的 APK，应该是就不许在那个地方，不就放在那边，然后解释一下它的用法。嘿，那大家就可以收回。因为哈，坦白讲，每个老师教的领域不一样啊，他所呈现的教材哦，或者说一些作业的，诶方式根本就不一样。那有些是我们根本没想过的啊。如果有这样一个平台的话，我觉得是不错的。嘿。 那大家可以思考看看。那未来在经营一个班，其实像我们班，我们班有一个自己的 FB，因为我不喜欢 po 什么班级网页，没有人去看。那 FB 我就把全部都加入我们的班级，连家长都加进来。今天什么事情我马上 po，家长马上收得到。我觉得那个互互动性比较好，因为我们是做成私密社团，所以也不怕不怕说有一些不该给其他人看到的东西在。里面。 我是觉得那个还不错，以国中生来讲，应该很多人都有 FB 账号。那当然里面放的是一些学习的东西，甚至说你的作业都可以在上面做陈述。那这里面只要给他一些，哎，那个 Facebook 的程式就可以了。他可以常常跟你对谈、对话留言。那以我们班其实，哎，我可以 是是断掉的。所以你这里有锁 f b 的，没有？好，那我真的这样就没办法做做呈现，因为我本来想说给大家看一下。 接下来我们是不是就继续 Q A？就是看看有什么，还是说大家分享看看你有什么想法？就是针对这一块要怎么来做教学这样子。哎，因为其实我上的很很简单，就是国语数学，所以我能操作的没有那么多活泼。像自然课可能还有一些实验，哦，觉得可能也是蛮比较多可以讨论的东西的。那国语的东西比较没有那么绝对的答案性，有时候比较在在布体的时候比较难。 说大家在设定上遇到什么的困难？对。所以这就是设备的问题。一开始，我们教室以前也都是这样。我们第一年在做的时候，只有八台可以上，只有八台。那时候学生十六个，只有八个。 上线，那后来就是一直一直在踹，然后后来厂商终于找到某一排的 A P，哦足以承载我们十几个，那时候学生十六个，啊那时候就比较没什么问题。嘿，那相信啦，如果这一次这个标案他竟然能得标了，啊，他应该是一台，他上次测试一台可以吃我们班二十二个都没问题，那他现在一般是配两台。 那老师的应用可以一台算一台之后，你可以说左半边的学生请你连 AP one，右半边连 AP two，这样没问题，因为还在同网域里面，嘿，就不会同那么多人同时一台了。啊，流量的部分应该照理说，他们测的流量好像还可以啦。哦，真实的在上网的部分流量不大，主要是在语音传送的部分比较 l o a D 比较重，就是我的画面给你每个人，有没有？我写与你们同步是一的时候。 那我相信那个这个部分的东西哈，有些老师诶可能比较少用到这一块，他可能就是上完了一些东西要派送给你们的时候，及时派送或者说一些题目马上请人上来做，了解孩子到底懂不懂这一题怎么算，我觉得那个东西其实是还蛮重要的。那流量问题那真的不是我们导师能操控的，像也许我们自己有一些资讯背景啊，可能大概知道什么状况，那老师如果没办法解决设备问题，那就丢，我就不要用你的。 就不好用啊，所以这个部分应该是给厂商去考考量的，应该不是我们导师要去处理的部分，嘿，因为真的不能用了，就放弃它，就只能这样子。哎，熟悉一定会有一点阵阵痛期的哈，坦白讲，因为我也是用了。 样半年多来以后，我才比较顺手嘛。不会的，其实你常用的话，三天大概就熟悉了。哎，只是说你你要去琢磨说，今天你是一个老师。是，以我们是，刚好是帮助，因为我们是整一个一个人一台带回家全天候跟着他，看联络簿的时候写作业，一些补充资料要背，甚至说把一些补充教材写到他的本子里面。 他其实是给他一个，那我很我觉得很重要的就是这一块互动的部分，上课的互动的部分很重要，对啊啊，你拍东西的东西你因为你是不能带回去的啦，你能你根本没办法让他在那边做预习，你不能说今天上课来大家坐下来开始看那一个题目看那个影片，那你干脆就电脑直接播就好了，对啊对不对？所以你如果是科任老师的话，孩子板子是。 多人共用的，我建议就是善用这一块互动的东西，因为他不能带回去，你给他再多教材，他没有时间做消化。嘿，所以如果可以的话，还是建议啊，因为我现在听到一般四十台，那我不晓得一般的国小生几个，说不定，怎么，尽量如果可以的话，我是建议一开始试做哦，尽量给完整的一个班级，有每个人都有一台板子，然后其余的再做其他的分配，因为。 我有这样做，效益最大，效益最大。嘿，那科任老师的部分，就我像说的，就是他利用个板子跟老师这里做互动的时候是可以用用到的。不然其实电脑能播的，他也能播的话，电脑能播的东西还比他还多咧。然后投出来画面还比他还大，就根本用不到。哎，课前课后这个部分你们都不能用了，因为你们只有用到课中，因为板子不在你们身上。 再提再提提醒大家一下，目前哦，我使用上有一些小问题哦，就是它的留言联络部的地方跟作业派送的地方，它有字数的限制。当字数过了十五个字以后呢，它后面会多出一个点点点。我们看到点点点很高兴，对不对？以为点点点点会把其他的叙述都摆出来，对不对？对不起，点按点点点以后就没有反应。所以这是个 bug。我刚刚有跟俊佳讲，嘿，因为我们老师很喜欢畅所欲言。 那有些说什么都还没讲到皮毛，那就不让你打了，很痛苦。难道还要我打一封信，然后打完请请家长看这封信，然后夹一张握着档给他？这也是可以可以替代的，可是我觉得不直觉嘛，哦。所以当然啦，就是实验计划都是这样啦。我们把我们的意见跟他们讲，然后他们能改再来改了，哦啊不能改，其实有些真的是技术问题。那我相信这个技术门槛比较低，可以先解决这样子。 这边两个意见啦，因为我们学校还蛮还蛮对联络部的部分用的还蛮重的嘛。那联络部的部分是不是建议就是说，因为联络部现在都是小孩子要直接拿给家长去签。问题是有发现到七八成家长其实都有 smartphone，没有？我的意思是说，应该可以让家长直接在 smartphone 里面看到联络部。然后乡下学校其实隔代教养的小孩子很多，他爸爸妈妈可能在北部工作，可能在南部工作，然后他可能就直接。 就可以看到，哎，小孩子今天在学校的状况是谁？那可以在家面签，或者是给老师意见。所以说这个部分你们可以思考一下，看是用网页版本还是用 a d k 方方式去处理这个部分。我就觉得，因为 Bring You Bring You 那个 on device 自己的 device 这个这种这种已经应该是未来的趋势了。所以说，我觉得联络部这个部分的话，不应该绑在那一个 device 上面去。所以你可以思考一下联络部的部分，看能不能开放家长就在他 device 上面去。 可以跟老师互动，这个部分对啊。那还有另外就是，呃，因为我们学校现在朝向规划就是每个小孩子专属一个板子。而现在就是，比如说现在学生问题也蛮大的，也就是说有没有一个机制，就是说，哎，我看到今天一个小孩子，哎、他今天表现很好，我直接在他在直接透过透过这个这套系统直接留言给他，他自己看得到，OK 吗？懂我意思吗？ 这这个也牵扯到，这这个也是可以给他给他一个私底下一个奖励，他直接在网上面看得到。对啊，有时候这样的方式其实会比会比跟口头跟他奖励其实效果是一样的。啊，不过这样的奖励有时候我们在校园里又又碰不到他，但是我们可以直接给他这样子的奖励的时候，有这样的一个机制的话，我觉得还不错了。可以你们可以你们可以思考看看，哎你们可以思考看看。我就这这这两点建议啊。啊，另外刚刚那个壮壮老师提到那个就是你们是。 专科班嘛，对不对？那事后怎么办？其实事后我就觉得事后的那种互动很重要。像教委，他是设了一个 F F B 的私密的社团，只有他们班上的学生跟家长。那问题是有些老师可能比较，比如，因为 M F B 社会有也是很杂嘛，啊，所以说你担心，只是只是需要你们班上的 group 去 run 的话，其实有一个软体类似 F B 啦，叫 E D U Model。 这个软体，哦，这个软体，看一下叫什么名字？E D E D M O D O 啦，啊，at m o d e l e D M O D O，这个 Web Web Web 界面的一个一个工具，其实它的功能哈，它的功能跟 M V 一样，老师可以在上面建建一个课程。 然后学生只要申请账号之后，然后每个课程都有一个 ID，学生不是那个 ID 可以加入你的课程。那老师可以在课程里面做一些互动、出作业、做什么都可以。然后他目前唯一的缺点就是没有中文版，都是英文，不过国中生应该有书面写英文应该是 OK 的，所以这个部分国中应该应该很好用，因为所以说事后的互动，我就觉得觉得这个还蛮重要的。好，因为我看大部分的学校应该板子应该都是轮流用的。 啊，L D 用的话就是后面的互动的部分哈，就可以透过这样的机制。如果 F B O 有没有 F B 的话，就用那个 E D Model 这这套这套系统，啊，这套系统样，上面三三三。谢那这个是我们班的一个 F B 了哈，那就是开一个私密的社团了哈。那我常常我觉得这个真的很棒啊，配合这个平板教学真的是很棒啊。 那老师今天有什么影片让大家看？像我们最近啊，微课有讲到一些有关生态的部分啊，我就找了一些像候鸟啊，啊，然后快木啊，然后还有一个台蜜蜂的部分，因为现在有蜜蜂种了什么，然后变少的等等的议题哦，让他们跟实事做结合。那当然，我的数学引导有时候也会在课堂上上的，另外他们解题或我解题的，不是在我原来预录的那里面。 我在上课课堂当中，马上录完了，讲解完了，马上录下来，我就马上传 FB 了，啊，那这样就变成说他回去随时都可以，都可以再看，啊，那甚至说有一些要宣导的事情啊，孩子上传的一些作文的文档啊，哈，甚至说他们最近在自然科在养蚕啊，很多人你看都已经节俭了啊，节俭了哈，然后甚至说有一些功能啊，新的功能我都会打在这个地方。 啊，还有我们常常就是让孩子练习些短文，我会设定一些圈词啊，啊，那请你们把这些圈词凑成一篇短文给我，那孩子就自然会去，回家就写在纸上，然后把它拍上来，啊，然后交给我这样子，啊，我觉得这个方式也是还不错了，啊，然后很很多诸如此类的，甚至说补充教学的资料都可以在这里做呈现，因为 FB 贴照片也可以嘛，影片也可以啊，啊，还是我们出去玩等等的东西。 还是你对家长讲的话，母亲节前面啊，哦，诶，有点诶矫情一下，好，因为我觉得亲子沟通嘛，对不对？诶，矫情一下，然后家长们噔噔，诶，打开看，哇，母亲节快乐，看起来就很开心哦。父亲节可能比较糟糕，因为在寒假当、在暑假当中，哦，那我觉得很多家长都会跟我们做互动，因为有没有看这个记录？我们马上点进去就可以看得到。哦，其实我们班很多家长都已经随时都在注意我们班的动态。 好，所以我们今天有什么事情，其其实他们都很清楚哦。好，当然我们的校长也是我们班的家长之一了哈。所以大概我们班有什么，你看像这都是家长，啊，有些就是家长啊，然后有些，哎，这个声音，对，好，很多人都会关注我们的今天发生什么样的事情。我觉得这一个部分，如果你是带一个班，你真的可以好好的经营。 那谢谢教委老师哈，那教委老师他们呃刚刚提到说我们以在脸书上面做一个共同的一个利益，然后跟我们分享东西。其实我们在我们就有成立一个社团嘛哈，所以校长那把教委老师加进来。 <laughs> 好，那再来是 Edu m 的一丢，l e d u m o 或 Model，或者是之后也有联合报，他们也有 Edu 或者是那些也有在跟我们。 说你们、你们爸爸做账号整合的，呃，学生都不用再申请，啊，一样用原笔上就可以使用了。未来这些任务我们都会讯息都会公开给大家知道。啊，谢谢今天嘉伟老师扎实的教的课程啊，那希望大家有问题都在电话里面反映啊，谢谢大家。我有我有操作手册便宜版，二零一三年。 吗？我这边扣。老师，那个今天如果有在大五哥来的话，我们这边有，我们这边可以马上 call 那个使用手册最新版本给老师带回去。